Me salve, me salve! <laughs> Por temas del coronavirus, este año se tuvo que utilizar eh, de manera virtual. Anteriormente se hacía en persona. Es una chica que también es mexicana, que está radicada en Corea canto tradicional, e instrumentos tradicionales. Se llama Nancy. Ya estamos listos para la inducción que nos van a dar sobre qué es lo que viene. Bienvenidos a la inducción, de, de y reporteros honorarios. Kim So-wook, el presentador, la presentación de Nancy Castro fue la apertura. 네, 저는 낸시의 donde 공연을 lo 보면서 disfrutaron. 어쩜 외국인이 저렇게 국악을 잘할까 감탄을 금치 Tan sorprende que 못했습니다. tan buenos son 한국인보다 cantando 한국인의 la 정서를 música 더 잘 coreana 이해하고 있는 것처럼 tradicional. 잘 이렇게 불러주셨습니다. 네, ¿Verdad que nos 낸시는 sorprende? 한국어를 공부하다가 한국의 전통 음악에 푹 Nancy 빠져서 creció interesada en la música coreana 한국예술종합대학교에서 tradicional, 민요를 전공하고 canciones 있다고 tradicionales 해요. coreanas en la 멋진 universidad 무대 en Corea. 보여주신 낸시에게 Le 다시 demos 한번 un aplauso 감사 a 드립니다. Nancy. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 개최되는 2021 외국인 한국문화 홍보 전문가 발대식에 대해서 que estamos 많은 celebrando 분들이 en la 궁금해하실 ceremonia de 겁니다. inducción. 오늘 이 자리는 해외 문화 Estamos 홍보를 aquí 위해서 para 우수한 한국의 문화를 formalmente 홍보하기 eh, 위해 comenzar 모집한 las clases de influencers y 76개국 honorarios reporteros honorarios 1244명의 de este año. K-인플루언서와 Fueron 106개국 1.224 3,432명의 influencers y 코리아넷 3.432 reporteros honorarios en 105 격려하기 위해서 países 마련된 자리입니다. que son reconocidos por COSIC y promo- 자, para promover la cultura coreana. 이제 이 자리를 빌어서 많은 분들께서 올해는 한류 열풍을 반영이라도 하듯 북미와 중동 지역은 물론이고요. Hay una alta popularidad de Hallyu a nivel internacional. La primera vez que ha sacado de Zimbabue, Andorra y Bután. ¡Wow! Entonces, ustedes cuentan, bueno, aquí pura gente de Asia, 뭐 전문가로 w 활동을 해오신 분도 네, 있고요. 네, 또 웹툰 활동을 시작하신 분도 있습니다. 네. 우선은 영상을 통해서 뭐 외국인 한국문화 홍보 전문가들은 과연 명예 기자단은 2000년도에 시작되어 올해 11번째를 맞이합니다. 네, 한국의 문화와 사회, 역사를 글로써 전 세계에 알리는 역할을 합니다. 이들은 기사, Contenidos escrito en nueve idiomas que han sido posteadas en la página web de CoreaNet y en las redes sociales. 2.154 reporteros honorarios de 104 países participaron en el programa el año anterior y este año fueron 3.432 reporteros honorarios de 105 países y bueno, debido a la situación del COVID, ha sido parte de mantener la promesa de campaña creando ilustraciones de la isla de Hashima, de la guerra de, Corea, de Corea, artículos para la página. Influencer programa ha sido lanzado el año pasado y este año es la segunda clase 문화와 사회, 역사를 영상으로 Crean 전 videos 세계에 sobre la 알리는 cultura 역할을 coreana, 합니다. la sociedad y historia. eh, participaron de este programa 유명 incluyendo 크리에이터와의 cursos 실시간 de educación y mentoría 다양한 교육에 con 참여하고 youtubers 한국 famosos. 문화 속에 Crearon videos de K-pop, K-pop, de K-drama, belleza, de 한식 comida 레시피, y temas 한국의 relacionados 예절, a Corea. 한국의 뉴스 등을 자신만의 스타일로 영상을 만들고 업로드하고 있습니다. Hi everyone. Esta es la My más name is famosa Kat from acá, es Channel casi Kat cute. My advice for the sick 2020년 620 fueron 620 i n f l 1224 de 76 p a í 이들 모두가 w 한국에 대한 사랑과 열정을 가지고 전 세계에 한국을 알리고자 코시스에 찾아왔습니다. 올해 새로 선발된 외국인 한국문화 홍보 전문가들 역시 아이돌이야! 아이돌이야! 홍보에 힘쓸 것입니다. <laughs> 떨리는 video, no p u s ¡Wow! Me salvé, me salvé. 네, 네, 한국의 문화와 정보를 전 세계에 널리 Wow, <laughs> no me lo esperé, no me lo esperaba. 이어서 이곳 현장에 Qué bueno. 참석해주신 참석자분들에 Ya con 대한 esto me 소개가 siento 있겠습니다. feliz. 소개할 때 큰 박수로 Suficiente con 환영해 esto. 주시면 대단히 Qué emoción. 김정숙 여사님 A la primera dama, Kim Jong-suk de la República de Corea. 네, 고맙습니다. 그럼 와. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 인사 한 번만 손을 크게 좀 흔들어 주실까요? 안녕하세요. 반갑습니다. 네, An녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 이어서 한국 que han marcado a Corea y incrementado el interés global en la cultura coreana. Este año tenemos 3.432 Koreanet, reporteros honorarios de 105 países, incluyendo Panamá, y 1.224 que influencers de 76 países, también Panamá. Así será, la primera dama. Vamos a tratar de crearle contenido. Ay, el eslogan es Clean Your Korea. por lo eh, menos me pusieron en foto, aunque sea el video que hice. Aquí en esquina. ¿eh? Bueno, empezar a trabajar los temas que vamos a trabajar para influencer y para reporteros honorarios. Tengo mucho que hacer aquí a noviembre. chicas de Luna. 문화홍보원의 졸업 축하드립니다. Well, 앞으로 저희 이달의 순혜와 내일 단독 축하 무대가 시작됩니다. 많이 예쁘게 지켜봐 claro, 주세요. chicas, la vamos a apoyar, vamos a apoyarlas. Why not? Así que bueno, este año es Feeling Your Korea. Y vamos a empezar a trabajar con KoreaNet para crear más contenido sobre la ola coreana. Así que esto es solo el inicio de mucho que tenemos que conseguir este año hasta noviembre trabajando, colaborando en expandir la ola coreana desde Panamá para el mundo y con Korea.net. Nos despedimos, ha sido un placer.